don't be shaking, just listen to it. Shake it, shake the shake show. shake, shake shake. Alright, welcome back from the break, ladies and gentlemen. Like I said, we have a very, very young lady the beta and um, a brilliant student of our school. It looks very innocent and आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई हैं अलीज़े रोशन साहिबा کیسا لگ رہا میں میں ریڈیو شو آپ جا ہوں میرے خیال اگر آپ مقرر ہیں تو آپ اپنی تقریر شروع کر دیں گے جی یہ جی۔ تو میرا فرسٹ ٹائم ہے یہاں اچھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تو خواہشیں بہت زیادہ ہیں تو اسٹارٹنگ میری یہیں سے ہوگی تو بگ پلیٹ فارم ماشاء ماشاء اللہ اللہ ہاں آپ ایسا بات کیجیے گا جیسے آپ کے سامنے آڈینس ہے اور آپ تقریر کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہاں جی یس یس زندگی کی تعریف اوکے زندگی کی سب سے بہترین تعریف یہ ہے کہ زندگی کا جواز مل جائے جب زندگی کا جواز مل جائے زندگی اسی دن شروع ہو جاتی ہے زندگی اس دن کا نام ہے جس دن یہ احساس آئے کہ یہ یہ زندگی زندگی ہے اس سے پہلے نہیں تھی دن دن تھے تھے جو گزارے جاتے جس احساس ہو جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کو جواز ہستی مل گیا ہے جب انسان کو جواز ہستی مل جاتا ہے تو وہ سے چیزوں کے قریب جانے لگتا ہے اس کو اپنی منزل سامنے نظر آنے لگتی ہے اس لیے آج سے آپ اپنا سب سے اچھا کام تلاش کیجئے hmm. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے hmm. اے مالک میرے سب سے اچھے کام کو اپنی راہ میں لگا میرا بولنا میرا لکھنا میرا پڑھنا میرا میری میری توانائی تمام در وسائل اپنی راہ میں لگا آمین اور یہ بھی شعور ہے کہ اپنی جڑی ہوئی زندگیوں کو اہم دینے لگے شعور hmm. دینے لگے پیار کرنے لگے اس سے بڑا مقصد کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بندہ نقصان دہ نہ رہے بلکہ فائدہ بند ہو جائے اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو نقصان دینا چھوڑ دے تو سمجھ جائے کہ وہ مقصد حیات کی طرف چل پڑا ہے اگر وہ سائنسدان ہے تو کوئی نہ کوئی چیز دریافت کرے گا اگر استاد ہے تو نسلوں کو سنوارے گا اگر قلمگار ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت لکھے گا پھر ہر فن کے تحت پھر ہر فن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرے گا Very good, very good, very good, very nice.